Das ganze Thema Feenstaub, ähm, sehen Sie da nicht das Problem, dass da auch eine nachhaltige Belastung entstehen kann? Ach, Feenstaub, Feinstaub. Morgen haben die Medien wieder ein neues Thema. Ich mache mir da keine Sorgen. Ja, aber es gibt schon be beunruhigende Untersuchungen, die auch einen Zusammenhang mit Krebsleiden hergestellt haben. Ja, die Krebsleiden durch Feenstaub mögen nachgewiesen sein oder nicht, aber als Fee kann ich den Krebs ja auch wieder heilen. Von daher ich sehe das relativ gelassen. Wo gehobelt wird, fallen Späne? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Da bin ich als Fee nicht die Einzige, die hobelt.